indirimbo basabye ivuga ngo baba baratumize bunguri amen marayika ushinzwe kugurisha ingo z'abera Thank you. dushime uwiteka imana mwamamaze imirimo yakoze nimushime nimushime uwiteka imana mwamamaze imirimo yakoze kuri ndu come, kandi mushikamire imyaka irenga mirongo itatu mu buzima bwanjye eh, nkunda indirimbo bita igishyitsi hari undi mugabo witwa muyenzi hano niwe wajya akunda igishyitsi cyane bayatujya mu gatenga bakavuga ati ndaryama muyindirimbe aha bakazakora ku muntu rero burya icyo umuntu akunze kuvuga kimukoraho iyo barepetaga naravuga baririmbye igikitsi naba ntaje ese mwamenya baririmbye igikitsi ndashima imana rero ko eh, twararepetaga nkavuga ati muzaririmbe igishyitsi niba ushaka tuzaririmbe igishyitsi dutahe naririmbye igishyitsi ngiye kumva numva mvuye hasi nabanje kubyumvira hano ndimumanganya ngeze hariya mu ntebe numva amaguru avuye hasi ndimanganya numva ndahagurutse ntangira kugira gutya amababa numva agiye kuguruka imana ishimwe hareruya hareruya hareruya ndashima imana ko imana yabanje kuntegura muri iyi minsi muri iyi minsi nararyamaga nkajya kubona nkabona eh, nkabona eh, inyoni ije ikangwa ku gatuza inuma y'umweru mbega ngira ngo ni iby'abasaza ariko ndashima imana ko mu ngendo zose nagenze urugendo rwa mbere ruhire kandi ndashima imana hareruya aho kazakora ku muntu narababwiraga ati iyi ndirimbo nitangica izangiza iyi ndirimbo rero yanindangije burundu ndashima imana ubundi ngewe narakikijwe kubera ko nanywaga inzoga cyane biteye ubwoba kandi nyine nta karande ko mu muryango nanywaga inzoga ku buryo nanywaga inzoga urumva nari mfite nari umwana napimaga ibiro mirongo itatu na bitanu nkajya nywa inzoga ku buryo umupira ukweduka abantu twahura bakampunga bakavuga ati tutamukomaga turika akadushwanyukiraho rero maze gukizwa abantu batangiye kuvuga ati wowe nta nubwo uzamara umunsi ariko ku mana birashoboka hareruya nanjye ubwanjye maze gukizwa nananiwe kwiyakira ntavuga se ubu koko bizashoboka njyewe bizashoboka ariko nkavuga ati n'iyo namara umunsi umwe byaba bihagije ndashima imana ko maze nakijijwe kuva nakizwa nakijwe mfite imyaka cumi n'umunani mfite imyaka mirongo itanu n'ibiri ndashima imana ubwo rero <laughs> eh, ibyo nakoze mu nzoga byaba ari byinshi ariko eh, ubwo nyine rero twatangiye kuvumba nyine nakorera n'amafaranga umunsi umwe rero eh, mbona abantu benshi ndabakurikira vuba ngo ngiye kubavumba ngo habaye ibirori nsanga ni ahantu bapfushije rero ni byinshi ntibuka afite mukuru wanjye ni pasiteri eh, umwe umunsi umwe yigeze ahinga ingano arambwira ati jean dodiye ntwazi ingano ngenda nzi kwikorera cyane nabwo mukuru wanjye ngaba ntwazi ndaguha uhake nta muntu wahaza umuntu usibye imana turagenda amaze kugurisha inshingano ashyiramo amacupa atanu ndabona amubwira ongeramo arongeramo yongeramo atatu ongeramo arambwira ati urabizi ngewe si neza amacupa abiri none ngo atanu dukizamo abiri igiye gushyiramo atanu nudahaga uzihingire izawe ashyiramo atanu nawe ndamubwira ongeramo ndashima imana kuko imana yamaze icyaka nari mfite icyaka cyane ku buryo najyaga mu kanwa kanjye hazamo ibintu by'ubujeni ukaba wanakata n'icyuma ibikatike ariko ndashima imana yuko eh, yampinduye icyaremwe gishya imana ishimwe ni byinshi cyane ibyajye byinshi ariko mu mpere y'icyubahiro